Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos a convertir cualquier archivo de Word, Excel en PDF con una página que se llama Smart Small PDF. Aquí podemos una solución gratis para problemas con PDF. Aquí podremos comprimir el PDF, de PPT a PDF, de diapositiva PDF, de PDF a PPD. Entonces vemos todos los formatos que se pueden transformar de otro a PDF y de PDF a otros formatos. Solo haré una prueba con uno de ellos para que podamos observar cómo es que funciona esta página. Convertiremos lo que es de un documento de Word a PDF, es algo que normalmente hacemos, haré lo más común. Entonces le damos, si quieren se registran, si no, no se registran. Buscamos el documento de Word dice que está subiendo el archivo luego que sube el archivo dice convirtiendo en pdf entonces veremos dice descargar guardar en Dropbox y guardar en Drive también podemos comprimirlo pero en este caso yo lo descargaré entonces aquí podremos ver el archivo de Word en PDF de una manera sencilla y rápida es cuanto amigo de YouTube espero que este video, este video haya podido servirle y poder solucionar su problema sigan probando, ya que es una página muy buena que nos facilita lo que hacemos diariamente, lo que hacemos todos los días. Es cuanto. No olviden suscribirse, darle me gusta si el video le gustó y realmente resolvió su problema. Es cuanto. Hasta la próxima.